اليوم كامل في الباطون احمل كرادل واجبل طيب، عشان عشان هذا المحترم عمل لي عمل لي مشاركه عرمي بلا ولك عرمي عمك القمابر ولك عمك